ezenkya yolunaku olwaleero gikolera mu sente nabagaa nti uganda ne mafias operatek baby monkeys ti enkima ento bwe ziraba ekibira nga kikutta omuliro zo zirowooza nti fulemu zizino zituuka ddi tuzizanyise kimenkadde nga zitudde wali zigantunaalaga wasinga tufuna aguzikiza mhm. bwe bano bamafiya buli kimu bakikoleramu newunyiza this is not fiction waliwo safe gonda isolation centem omukyala yava mu america ayagala kwesimba mu western uganda bamuleeta ne bamuteeka mu isolation center agenti we naagendayo namuga twetaaga landi kuluza twetaaga kino nakino tye fetutandika emirimu akolamu nanga nti byogera bituufu the woman yesterday was given three hours to leave the, the isolated center went inspected the land cruiser and the payment will be affected in the mand kakati are you serious COVID-19 has become a Trojan horse. Yes, I should see ours. Never never got in Nigeria for three hours. But Misha was following her. I got it. We buy a galo chocolate yam saint in Nigeria on the name Bagambo. Ntibakuata boda boda by Nagasaja Gagendo Kutiwa, Kuba and Baja Kuduka, and I come from Saja Wichuangale. ba mukodomi wange ne mukazi we nga bava ekaliza omukazi ava kuzaa namukuba emigo hey, mumina present owamwe nemugamba tojja kuzanya na kabuli kabuli gwoli kofini nga balina akavuvu kagaabwe ku kyalo gabakwatira boda boda nenkubira nowerwengala dc nemugagamba oyo ivan kabuli terwa kofini it does not pay the coffini to fight ye kabuli teisobola te nayeganyewekufinemwekabuli nga bakuba abantu kakati babaato okugamba ah, gano gano agali mubyalo gano ago gajja kubonabona obusiru bwammwe agaganda gano gebeyambisa agasiru agabeera ku byalo kakati batekawo gurupu yabwe omwana owa bodaboda nebwaba nga talina kiriko bamukwata nti abadde atisa omuntu bodaboda ye nebagitwala ku polisi nebamulyako emitwalo kumi emmotoka etanatambulako pulezidenti wabadde aganira mumotoka zonna okutambula bakuga ntugirabye emitwalo aga and the problem with money ti mane zigenda zigene ogamba nti, nti kanyo kati tukwata abiri abiri olunaku mufuneki tiryabawakanya wabadde balina triki gyebakola nga oli ajja najja nti ye muserikale fe abaserikale batukkiriza omwana namuleeta ne bamukwata the moment you turn the covid-19 into a god mine this is when you lost nti buli muntu yatandika okubbira ku levu yejabbirako bodaboda z'abaana owoledde kyovulabasinza basonyiwa mafya sigisonyiwa si gwe kuba olowooza nga pusi nti erina okulya emmese neyolubuto when do you believe this innocent border border man should gand sell his kibanja to retrieve his border nga ddala mumutima gwokimanyi tanatwala ku muntu emotoka epakinze ewaka tekulangako ne bagijjayo mumpijomu naye akoga gagenda kuddawaaga okukyalo empisa erye enkima eri ebibiisa ogisanga emulago nedda tetugiramba era bati naye omuntu balamba nga bwe batta abayusi nga bwe batta agasajja agatambulanga n'abayupisi nga bwe mwattanga abantu nga mwe mugenda era mwe mwafa Does it not surprise you to see sad deputy prime minister when kasi mobilized dead mumutu na ni mubi asesi mbuna ba inakufa mbuna ba gani bafi babala mbabi ya gababi asesi inga ndi ne, ne gundi ne umsaji ya wandi kakabuli ye bawa ni kakabuli yomu gezi ndi gulu naba denga gulu waliru ninga gwendi gwicho na abaji bala mwatula kuna alugoza kuchitata hmm? bala mazino meses ya uzilavika mkale kakati nkugamba nti bakyonoona kyafuuka kya sente president agamba abaloko defense nti muyingira mumayumba timukolaki nalaba omusajja nze mubesiwa kitiibwa kati aladisiwa emityana naladisiwa emasaka sente i don't respect them kujange why ti abasajja bano babanga bagezi okussa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga uh -uh. obite president museveni si mateeka kkumi museveni lives you thinks that heis working with intelligent people misusing presidential directive kyakolebwa mukyogamu era museveni yatulagira agenda okubyanalizinga nga byebakolanga si byebyo this is what has been happening museveni yakuga nti kuba omukazi owolubuto agenda okuzaala don't yasses are you not a human being What's the role of these female policemen, police women? We see deployed. In fact, what has helped the president what of an uprising military police? What do you want military police? What will come on? Military police. Singabari Kubu Ka. Light, you understand the Kitukuan, no one about the Babari Ta Kubanga. these RDCs waliwo omusajja wekamuli gwe nabagamba simanyi ayogera poliisi obakakayire kyayinako kyokka ekirimu amagezi nkufira ya poliisi uniform nengatto fesi yoyinza okuga nti capati yali esiiridde ne bagiwumulamu amaaso ni ebituli byenyindo nguvuma no omusajja yali ne mukazi wamutwala mu ddwaliro musajja ne bamukuba bubinye n'omukazi ne bamukuba mubinye yagamba mbu yayise ku road block we, we are waiting him to recover tumutwale mu kkomera kati gwa nedda yasoma wa kakayiri wasoma wa because a leader is not supposed to protect I'm not supposed, I'm, lwaki kirabira yaalimu wakise eri ku teeso takola bya ssentongo lwaki takola bya musajja aladisiwa emityana aladisiwa emityana nenakwezo yakoze ekyobusiru yazeenyini n'omutwe gwe bwati n'agamba abaana bano babiri tubakutte nga bambadde uniform zamagi ate nga bali muleeya how do we know that you call to them dressed in military fatige najjo nomutwe gubwati abaana ne bababuuza unifoomu mwazijjawa abatali mu unifoomu zamagi twazironda ku poliisi did this aladc receive compliance from any soldier at that detach who police gone nti we lost our uniforms kakati that's your problem nti sente oko gwe tomanyi bantu buli abantu lwebaga nti tuli mu isolation centers tetulya mmere aladis comes up balimba bakola no that's not your role don't suffer from sacroism. Sacroism is be leaving your office to do other things. You leave yourself a wound, flexibility to respond. Like a cat of go central, go Kulembera, go Kulembera, and go Kulembera, and go Kulembera, and go Kulembera. Then you become a part of the problem. Okay. Yes, kakati Dashika kumi eh, nemu ampliza eh, za ukanyi kusawa eh, enya Ezencha yuruna kuwa leiro Singa presenti ya teka uu twagala ah, tujje ku agenda singa president yateekawo akakiiko we inspect all the police stations whats the presence of border borders why are they there did they come to report cases bodaboda eki zimeza kugundi ezo and every border border you see kitegeeza omwana takyakola ate bajja kulumbaoyinaokulaba poliisi bwezaako omuliro nga badduka eziriyo ngaebizibiti zogamba eh, bizibiti ki abamu bamenya because nabagamba nti boda boda is not a means of transport is an inegality boda boda olaba passenger bwakwata psv how can a boda boda an inegality in a transport boda boda olaba koli bwakwata passenger olaba ko weyesigami ambuliza mm. a boda boda ya masanyu boda boda omukazi okujitulaka alina okuba nga ayambadde ejjiini era agitulako kisajja because ejin the woman is not easy to rape tebamukutte yabadde mu jiini abo baawe byanyima nebakasuka negundi nejiini zaabwe kwembasi ya italy omukazi ali mu jiini fightsbak boda boda ino kuteka kama matala to know what what tajiraba tis a motorized wound object moving but after destroying UTC after destroying Uganda Railways twaina kanyola wanunga etamu eh, za abantu and what embala says you aba new vision we bagala kula emikolo train zivayo ne muri basajja muri basajja kakati today ababadde beyambisa aba police abadde beyambisa abaloko defense obabbira sente baladisa babadde beyambisa museveni tabakutteeko no no no sentongo should answer this mitiana man should answer there is a woman in kayunga should answer these are this is what been defending abayolerewo kale 13 dakika zawo kanye kusawa enya wabwe tulaba uh, mugisha muntu ya, ya fishinzeyo mwiru Uh, bobi wine abantu bagenze massively okwewandiisa ewuwe nalabye kamiliyoni uh, naye agenze wange ah, lwaki bakola organization nga baga nti ate okulonda kweyongereyo obaani abo thisis why bakoze ekidala nga tewaread my book scientific elections mhm. scientific elections. Hey. Hmm? We are heading for trouble. What was it, whatever? Bunji knew. Chaos. I'm seeing chaos ahead. One. Hmm. COVID 19 has been exaggerated. Hmm. At this time, to have a war task force. After battling COVID 19, we would have a new team in approach a gond a coexisting with the virus mm. don't praise yourself we are helped by two factors the seven factor and the international factor mm-hmm. the information yamba siba no simanyi musobini sarati sabo siraba muno tewali yali akoze mpisoti wali yali akoze chikwa sote tukita misnoma something that appears to be when it is not these europeans and americans packed their propaganda propaganda is not telling lies mm. kati olwokuba twalabanga abantu abafa mu malwaliro netulaba kwine kamukutte netulaba ani twali scared as things change in europe the original the, the source of this weropakigiri information abantu balirakisiezi it is only good nti you are not telling people nti covid 19 wamaanyi nga negundi muzibye namata kampuni neri gwe banene bwemba mubi nti asinza kubba nti kampuni yange yegenda okutwala omulambo kampuni yange etwala abaana ku ssomero okukola ebigezo kampuni yange etwala omulwadde mudwali agenda okuzaala ebyo tubibbiramu yusafa buli omu okkolimira kakati onga nti obuzibu bwolabye mu scientific election we are using covid 19 ogend yali exaggerated yajubisibwa nasuka kakati today who is prepared for elections is only museve opposition dabona yite kati ateri ruda wa museve tayina challenge this is a problem mm. nti besije bwe yajja era mu katabo kanka nti kiki ekyayamba besije ekyabayamba besije yali muhwezi ne mukazi we wini ti wini carried out the, the, the donkey work kakati muhwezi yawonya yagamba ya museveni nti omusajja mute agende erukungiri e, e, tukukolere pate tu tukolere tu, tu, pate omusajja omute agende mu civilian life omutugamba kakati besi yewaddukira besiri bwe yadduka nabagamba wano eh, besiri waddukira naawona kakati baliidaazi bonna besiri abadde asaba ebiyingira ku sente z'ababbi mu gavumenti muwiki museveni azisqwizid ababbi tibakyalina sente t mugisa muntu porogulamu siyaleero mugisa muntu campaign ye iza kutuyamba mu future ndi this situation has a reputation one violence ya besi yewo kutuwa kati kizudde tekola mm -hmm. yes tekola you cannot e- remove e, e, Museveni e, e, through violent means embere liwo kati yabagamba eh? sio kujawo muze eh. muze muze Museveni eh. yabavubuka ya people power erola bachi chiriwo kati people power ikizibu chawe cheina ichochira botia oh no taina resources zikola netiwaka ani bobi wine e. Eh. taina sente eh, zenga naye ogere demonstrate byakole daba vubuka mm. eh mm -hmm. bobi wine yakubwa taina structure Taina senti na yoko taba na struaki cha chichimu yambi Chovula bamba ganti eno solo gani tuluwana na yu Muzimu Muzimu wapa guba kutu gaba antu Nogenda kumwebamu zika nujia kuru bugu mm. Tuina chua ukozi okutwala kusaasira ogulaba zaali ogulaba ani iwawe sintime hmm. hmm. omukazi owakabina okumubbako ebikooyi akabina ke kasigalawo <laughs> bwebiwaine <laughs> akabina ke weekali nti ayina kozi yaki era bamutya nnyo omanyi bano leero nno ti bobi waine bwagenze ku lediyo okwogera ensi esiibye mulindirira teriimu tugobaka twice emirundi ebiri emirundi ebiri tebaliiwo era bajja mulinda when bobi waine is in an, an area basically goes to another area mu presidential elections mm. and another person in babas goes to another area mm. which means the three of them they were addressing at that particular time the opposition uh, but when it comes to voting they are going to vote different kiringa bola bente ente fa balundi ya mukibuga omulala abalana igana deni eza mirundi ziweta eza gune ziweta alina nokutoka wenga tayina ne mirundi katuna nyo omwana ono bobe waini eh. e. abantu ngaba mwagadde eh, no. kirabika lwakubanti bali no yize bavuboka mm. je mupya kubanga you cannot message you cannot fail five times kyola besi abadde akoze olukwesoka nata fdc nagiteeka toyinza kujja kukiiza mm. kiza smiles infectious ne nokumvuma omukwatirwa ekisa ne bwaba yavumye gavumenti naffe tuli bantu omukwatirwa ekisa kati oyo yamutta naddira eri naalekayo akulira ekibiina tamanyiddwa i think is a lawyer bwebategedde nti besi gye talina sosi ya sente balaga wamugesa muntu bati all of them nabnrm batya akalulu wali tomaliddeyo wali nti bobi wine eh. ogambye eh. nti abavubuka obuganzi bungiembal hmm. akubiddwa mwaluwa akozeeki concentration yonna eri ku ye <laughs> bwagenda okuziika amaje ne gayiika nabagamba nti the, the, the biggest campaign manager of bobi wine is nrm bemukolera kalulu yeah. neta genda kubechi nitu wano atasobala taina neti wakanzi nkubuli nebo dati wali ali organize ne wangamba the only presidential candidate who is organized is himself taina ba challenge wangamba mkisha muntu is a resource nene nyeri gwanga siwa anti siwa aliru mm. mkisha muntu katingaba nababesi ya babafudeba ni abalogoreza mo violence we need to change the trend tuiza nukufune bibina bibiri republican ne gundi conservative ne labor kubanga Museveni atukunyiriza abantu bano bonna look what Museveni's achievement mm. all of the institutions which were making noise mbabazi yasokera mu ekereziya n'alangirira papa alinyayo kati mm -hmm. besi n'agenda emmengo n'atwalayo n'enkumbi sabasajja kabaka ava besisinga besijja ali kugundi ku kidyeri sabasajja kabaka n'agenda eggana musanji wa kabaka simanyi edisi byanyuma naani dazi besijja otumengo minister wa barra trade ya tuu mengo ya batali ingabuli chindicho nane federal naji batali nani wa barra trade as we speak today buganda factor is not in the election ayo tuwa chogera hee institutions of number 7 ya zikubia na azimala huu nti today is it not embarrassing abage ndi wa president museveni ba, uh, bali religious leaders bali babingwa why is it that aba banabaloko labo wansi katibibagitating analabia umu azitowa bujimbo mm. mbwani mbu, bujingo bujingo hey mm. why lwaki babingwa tebagenda yo balina endagaano zebasayininga yo lwakitezibakwata mm. hey, eh, eh, hey, we came here we agreed kakati covid nti yeye eh, ate yemusaveni mugezi yabaga nti ebimugende mutesere baki kuba yagenda obitegera president yagenda bamukettera bagenda okulaba mu isolation centers nga temuli mulwadde n'ogwo bataddeyo mbuzi zaabwe kubalirako sente agenda ukitegera hmm. nga dola satu kitundu kakati covid nyina chenja ukanye eh, mukirwa nawe mbulira wano ngambide ku bobby wine eh. ndaba abantu banja babuduse mu pate za eh. bagenze kwa wandisa anti kanko olire ndi solo gani kubanga na hicho na hicho bobby wine ili wano jira kusera solo gani nga tuina poti kupate ukuja konga bobby wine ya inaja jobba tuunda who will control them because bobby wine is not a party is a solo gani kibaze mu palamenti naye ekimuyambye nti nabana ababaka ba palamenti abenaalemu nawandika akatabo kanembaga nti akamyufu tekasoboka eh, era kakati bwe kyebakoze basi ekibiina ate bakittidde eddala bwayo bagambye nti ekize ekitibusiza ebibiina simanyani zituule baminisita bo balisuwa nti bagenda kuyitamu sente kati banoonya batuula ku kakiiko ako akenaalemu in fact wabadde wone ekirowoozo nti bafulaga beraza abakwatabaabadd yes kakati ateka nakalulu kankubuulire ekisooka naye nze mbasekerera when you read my book mba am predicting kewos why tugeze mumanyi nti wano abantu bwe mwasumulula mmotoka nezitambula abantu bonna balinya motoka kulaga mubyalo waabwe mama fina nasa suri yako nabari wale mede mpako umu nga baga inda kola chate ngekono mibaji gude uh, ah, where they, if they registered in Kampala and they are now home do they vote eto na kudirevi ukulonda tachirogo zana ko umuendo kuja kusalika what are you going to do to a voter who left Kampala after registering in Kampala he went home uyutake inda kulonda achi aati ah, ah, awe wali akafu yao Mm. nogamba nti esawa kumi nabiri zimaze okuwera emu mulekenga bokisi fe mutulekerewo ne begensi bammwe wewali ekizibu awo wekyabikira <laughs> wekigenda okwabikiraawalipiraawo okugjako ngaoyinvestinze mumene balot boxes kubanga uga nti ekisaawe kiina mita chikumi mita chikumi chitegeza with the social distancing chigena mwa bantu wabili mbatano <laughs> yee ima bega ubudio mwa simbi kumune 25 mm-hmm. in 100 meters kakati kitegeza 25 in 100 meters ngeenda kutandi kukulonde sesawe mwumale kuminabili tuvale what do you do increase more polling stations wabili obo kisabili nti at one time abantu wabili valu undisa how do you make it kyokola odira empapula z'abalonzi voters register noziwa abantu bataano nga zifaanagana kakati osigaza ekintu kimu alonze wano asobola okudda wano in one polling station Mm -hmm. you have put there 25 20 20 ballot boxes 20 ballot boxes if every person votes 20 20 20 20 bazanyi bannange mwebali nnyo uh, sheikh abdulaziz sebo nkulabye obubaka bwonna tubulaba mwebali nnyo uh, uh, ndabira nnyo hajat shami musenyonjo wali etula ku midland ongaye tino kwali nabalona gyemuli mwebali nnyo mabaliri ddala okutwegattako uh, sheikh mukuye nabalala nabalala obubaka tujja kuba tujja tubulaba mu dakiika zino ezisembera ezi okay okay okay uh, njagala kubanga njagala kubanga balagako wano ku aha I never want to lose. If we choose to become a team, then it has to be a team. And that team has to be very strong. very strong and the stronger and the strongest as long as we choose to be. You see, I've gone through several humiliations. Look at what exactly happened when we went to Kapeka. Manchester didn't like me, yes, because of a lot of propaganda that is moving around me. That I'm the first person, I'm what, I'm this and that. No matter what is being said, I don't care. Hmm? At same point, I don't have to care. These are the people who totally fail to help me. When I really needed some help, they did not help me. So if they feel like chasing me away, yes. I always go to them because they have always been hiding something from me. I needed their money, but they also needed my services. They needed my input almost in everything that they do. So whatever's happening, whatever, actually, whatever went wrong, I don't care. Now I no longer care. I just have a few things. If His Excellency is willing to work with me, I work with him. If our fandom horse is willing to work with me, I work with him. if people like Baram, if people like those that need to work with me, I hmm, found an array, so I will always work with them. Now for those who feel they are very great, they have overachieved, they no longer remember that I've been a step for them to stand up, to out, to stand. If they no longer need me, that is okay. I'm not going to bend the rope for anyone else. I'm no longer going to bend the rule like anyone else. Actually, I'm trying to now copy suit. The same way Tamare Minun is doing it. Sometimes you need to be very flamboyant and very anti-usable. It seems many of us have been so usable that now several of them think that the only way we can survive is by being with them. No, no, no, not really. I'm now copying what Tamare Minun is saying. I can do without anyone. I have been struggling with my debts. I've been struggling with my own challenges and nobody has been coming to my rescue. So by virtue that that's the reality that has been happening and now because somebody humiliates you, treats you like a stranger, an alien, that is okay. That is very fine, very fine with me. Now from today on, I understand my limits and I always live within my limits. I'm no longer going to go to somebody, even when they call me, I'm also going to be that person. I'm also going to be that very arrogant person. You see, they normally take us for granted because we are yes, yes character, yes, yes character, yes, so, so, and called me. Really, I'm not going to do that again. I have to change my attitude completely. I have to change my attitude. So whatever's been happening, I'm not going to do it that again. Whatever's been used of me, I'm no longer going to be part of it and I'm totally going to change. For what reason would, would I be humiliated? And why would a person of his capacity humiliate the person of my caliber and for the time we have cooperated, for the things I have done for him, for the things I've set level for him. Really, people just don't remember. Because you are not of some point which you cannot even sit down to verify. Okay, much have you verified? I'm a human. How many mistakes have you done in your own, in your lifetime? Several of them. But the survivability of some of the people It's making them super arrogant, forgetting that there are several people who have really helped them. So if I can no longer be recognized for what I did for him, he reaches an extent of just not admitting me into the premise. When somebody tells you, you stay outside there. Really, my colleague, you stood for me, and I'm really very, very... So let us remobilize ourselves, because this is a time we need a team. We need to be united. We need to be reunited to form a formidable force that is going to help us through this campaign. So much as anybody may be disgruntled about me, yes, I am a human being. I also make mistakes, I make errors. And it's human to do that. But the whole thing is that if I get remorseful, I apologize to you. I also request to be listened to. I also need to be listened to really. So whatever the case it is, may I forgive the general. After all, who am I not to? But the whole thing is that... When we contacted some of you that we have a stumbling block, we need to take off, the, off our path. We told you we have Tamale Mirundi is becoming wild and he has a lot of information. And actually, he's only sparing us. The few audio recordings he plays on or, or, over the radio and TV are just very limited to alert you that we know what you do. And all of you, and I know he knows because this is not my first battle with him. So I told you people that we cannot refer to this guy. Many of you gave me a stroke of, of an answer that why do you care about an idiot? I told you Tamale Mirundi is not an idiot. He's a holding ground that is holding things up. The moment he strays, you will see danger. Now, when you met His Excellency, what did he tell you about Tamari? When you got news that he got involved in an accident, wasn't His Excellency involved? Which security agents did he call? Did, did, he call himself to find out whether they got the information? Why is it that it is His Excellency who even alerted ISO? Why is it that it is His Excellency that told the CMI? Why is it that it is His Excellency that contacted the CID headquarters that go and find out who exactly did this. It means he cares. He's, he's doing his role. So by shrugging it off that this and this, and you know the source of the problem, why is mentioning in particular people? Do you know what you did in 2015? Do you get it? So we came up to design this. Had we done this area even before the lockdown, we'd be far ahead. We wouldn't be too, we would have been this, in this mess, which all of you cannot solve. So that is where the problem is. And I really want an answer. we really need to get up and do something about it. You are the bosses, I highly respect you, but some of you started to conspire against his, uh, his, uh, his conversation, and yet we all know that it is our problem. And without solving it, we are, not, we are solving nothing. So, Now this is the extent where you are. When His Excellency told you, like you have given us a briefing, that he talked it to the depth and he said he has all the recordings of our meetings. Now, do you know what that means, Ria? We are very lazy people. We underestimated Tamare Mirun and overestimated ourselves. Now, when you're faced with His, his Excellency, didn't He give you a revel to tell you that you are almost nothing? Didn't He pour out all that kind of anger? Had it ever happened before? Now you all come with a lot of anger, having sat in your hegemony there. So you made the resolutions to come and thrash us, but we are not worth trashing. The whole, the whole thing is caused by the fact that you people, you always want to earn, and we make sure you always earn. But what do you throw back to us? If it was chicken, you are throwing back bones and intestines, and they are not edible at all. You all know that. So the people have always been hunting for you and hunting for themselves in the same line. Now, if such a thing happens, it is good. You people have the capacity to protect most of these people because now you are redirecting them into you are redirecting them into politics. Yeah? Ruth is going in in Irira. She wants to be an MP. Where is Kateshumbo? Eh? Do you think John to the agenda want to go there? Most of these people are going to go into politics, but it is after you have used them. And you all know that. You have used them, you have taken a road. Now we are all li liabilities. No, we shouldn't be treated as liabilities. I'm very sorry to bring it in, in this angle. With I respect all of you. I'm not talking with disrespect. Because some of you may say, now this, this, this is a private. Eh, no, I don't want us to get eh, nepotic or tribal. What I'm telling you is the fact and the truth. I have always done all the bidding that you ever needed and we have been the coolant to the hot engine. Whenever the trouble comes, you simply give us calls that, you give us calls with directives that clear the mess, but you don't produce any money. When we lost our Zoom technology, our Zoom application, when it dropped down, how long have we taken to request for it to be to be reinstated? Now, those are the problems that when we come to you with an urgent problem, you keep referring us to the next member. And that has given us a lot of challenge. You cannot keep referring us to one, to another, to another, for the same problem. Some of these problems are targeted problems, and, and they, are, they, are, they need targeted solution. So if I come to you directly, the problem is targeted to you, and therefore the solution is you. Why do you try to widen it and ambiguate it. Eh, we just just have. I don't get the politics of Mugwemba Gamba. One. omwami ono eh. dr jose kamiliyoni eh. ajja kubwa lodi meya eh. tewatuwa analisisi ndabayo yabintu oyo ennaku ezo kati yagezemu kitopawa nawandika kutumukunde nembagamba tumukunde gwemanyi gwenamanya mubiri gumu si yono ono ayina ekyamugobye nembaga hmm? nti ekikere bwolaba kitambula emisana kubaako ekyo kigoba abo babagundi balina ebyebagoba bakamiliyoni hmm. anti the strongest weapon a mafia has on you is exposure hmm, nti kati batandise okukuba gundi badi parliament sente sazifuna ekyo kitegeera mhm. nti kati the target bobwe bamala okukukozesa they destroy you, you they rap and, and strangle you kakati oyo gundi kamiliyoni ayina byadduka politics hey, mukazi we dolotia dolotia bwe yaddayo waabwe tebamukwata nenjagatebamukwata <laughs> eh, nenjagaanti mafi yekumanya goloza singanze mafi ina kyemanyiko singa tembetenta omukazi we dorotia yes. dorotia <laughs> dorotia dorotia uh-huh. dorotia my dear dorotia mwagala dorotia dorotia dorotia te tebamufunana gwanjaga Yeah, yeah. Bullshit, bullshit. Hey, hey. you're running away. They think omanye lower educated people think in terms of politics kati when i move with these people people Nino. will scare me kati will fear me chogeza kungamba yeah. ndi ayingira mbyo bufuzo kuja yeah. kwa aina bya duka aina bya duka duka chi yati nkubodi ndi doloti ya doloti abamu kwata nanja <laughs> bana abasajja bakutereka intelligence ya wano yukayeta bimanyi nabaga nti bana intellectualization of safe houses nemukwata abana babana jiko sente nokwata abantu aba, aba. kukizinga erwamayuba so bye yakuba embooko abasajja bagamba batujja ekyengera e, mugundi nebatutwala tufe twalwawo nnyo nga tulowooza tuli mu nyanja kubanga twawulyanga emmeeri babasibye blindfolded nebateeka ku kizinga okuli gonya three people wanted to escape gonya nezibalya is it in uganda museveni asose yeetagisa emyaka makumi abiri ategeere nti ensi eh, ffe bye tubadde tuwogera bibaddeyo he leads twenty players. abategeera abo bowulira nti their struggle is to ensure nti information museveni temutuukako which means lwakimbikuba mutegeere nti the president is struggling with these people mafia achievements za mafia za museveni mukyazisoma mumagazini yange tebasobola bikuba red pepe bikuba kifuula nenge ekulaga bana ate nti bebagundi naye abantu nga bamwagadde nnyo kamilioni bamwagadde atamanyi ah, dalingi anti nkubuulira mwikamba bulije singa ebyo bibeeramu ebivuluvulu byammwe mm. singa bagenda okuwasa bagenda bwereere omugole alaatuyina kyetuyita permanent support tuyina kyetuyita temporary support tuyina kyetuyita sentimental support tuyina kyetuyita fical support muyinaki mwina hey. Eh. nti abantu bajja okulaba omugole mm. nebesindika bwaba agenda kukimu amazzi babeera ku luguudo <laughs> bomu ye yawedde <laughs> abeera ku raised ground <laughs> is a mugole what they want kyekyo <laughs> yes. kadali hey. Hey. so far as we know era nti banabe nali mugenda nebatyanga batya crowds crowds nembaga nti walwala byeyo ebijanjalo nga babyanise mu lujja nebye bakubyemu bifaanana nabiri mpulya nalufeenya mm. abaganda bakuga nti akafeenya ebbuga lyalabisi ogule kutiye ya ya ya akafenya buga ayi akafenya ee. Eh. umwava na rufenya ono, akafenya ono, ono jona bituvunulira umuganda akugamba ti <laughs> kafenyele eh, buga ee. ndi eh, akafenye buga la ya labishi ee. ogule kutiye ye buga oba dodo mm. mukazi wajirete ya kusosi why after going through a process a process eh mm. okolachi okakana ee binayisa yagamba nti bekalakasa nolulenowaka binayisa nabagamba temubanyega abaganda binyebwa bigenda kubimba bikke <laughs> walaba kunkuŋgana za federo eh. federo federo namboze ekyamani wakakiiko kakabaka aketaka federo yajja nembwa namboze okuja okulayira yajja nembwa okuyiga federo kani simenson federo today kankungiza omuzindalo guno ah, ah, kanamboze menson federo today bwe yajja okulayira namboze came with the hunting dogs escorted nti aze kuyiga federo kan she mention this now atali ku radio five years ago politics is a game where extra time is dangerous this is why abamerika bakuga nti balina kyebayita the okitobba miracle akalu kwa eh. amerika kadisidingibwa mu okitobba tikakati bano covid 19 yakubye ababaka ba palamenti abnrm babadde batambula bweru nebalya kasente nankabiro najingajinga bawambe museveni bamuliyeko sente bakoleki kati batya akalulu abnrm batya akalulu abaopositioni batya akalulu kati yenva nkugamba nti purezidenti museveni sebo eno embeera gyetulimu yamugole gwe batuta okuwoowa nga kubumbi gwe bawoowa nawoowa tewali ayagala munne bayinza okupaca eh, gundi oluyi yemaamu like money otherwise gundi fulaga ate ekigenda okubeerawo ekigenda okuleeta akavuyo emundu zivuge kugaba bintu kiro nti abenaremu bo basobola okutambuza ebintu mu kafyu mubitambuze <laughs> mubitambuze awonawogwaka awonawo akavuyo kubanga mbagambi all the key players who are participating in this election none of them is interested in elections they are only interested in kavuyo to ignite kavuyo abaka ba parliament bagala kwesimbawo bakyamani ba five tebagala kwesimbawo bana abacandidates bategedde dda nti museveni agenda bakubakakyala landisirit kakati if you take a couple to charge to get married when for them they know that they have got an opportunity to divorce themselves in charge ono amujakakatimba mubatula luyi eh, eh, eh. ono bwamutekako engalo ngaagiruma dini dini nga nga nga imamu akamufulumeka ebweru kubanga fe tetunywa mwenge mulabika mwata njaka yeriko <laughs> ah bundu wani de wani kakati de all, all of the key players in this sport in this generation have come to cause have you baba bulirira u bobi wani ya bobi wani ya gente in fact ndaka munda kalulu mukataba kange mbabulya nemba gamba eh tukirije enkunga nazikubwe nenga twali atambuza bantu weetegekere those people who are going to be affected abanakakwatirwamu nga this time can help us nabaga nti mubawe abamisan hmm. give these people to missionary hospitals mubawe abalina experience eyo gavumenti ebabawe babalabirire bulungi the amount of money we can spend treating ugandanes who acquire the disease during elections these minerals mm. uh, will save us from chaos. But you know the indications I'm seeing the 1980 situation. The mm. president Museveni is going to be Nzinari babitandi bibabiti. Kumuda chinana. Hii. Nzinari njaka la chintu jimu. Bakula haka vuyo kabwe. Hii. Hey, Afune spakuf. Musebe ni nipo wali mwongedi. Nti mwongedi ba mwongedi. UPM kabwe yali sava. It was not. Yali sisha ya gala. the same situation beba besigye gye balimu ba bobi wine baani bobi wine can only be a threat to you ku babaka ba parliament ne bakansalaotherwise kuba president aliikobabi wine enaku zino wamuvaamu no mm. anti liyaliiga muvaamu ki hey. am realist bonna baziwulira programu zange nti omusajja bwagamba abakubnti kukyobwa president taliiko mirundi bwagambi e, ababaka ba parliament ne ba councillors bwala dp rwana nyo baseguna balwana nyo ajeno bajifule ba dp bo bayitemu seguna sacrifices in the party kakati ah. singa tutegeero lwa lero nge executive ya mau ba party structure ja kulembera mm. yegendo gaba flags seguna na item mwanga chivumbi afoma mau anaita ah anaita mm. <laughs> nabaga nti nemawo ono bwomugoberera ennyo si eh. weeno eh. aaenowawaliwozetuyita friendly forces waawa ayinza okuba nga asomera moral saint sikyakyo enakasero <laughs> yosiweerubaga eh. ayinza okuba nga asomera moral saint sikyakyo nga wenakaseromaga mwegambabuulire system ya musebeni is not easy to fight museveni buli level of administration yali kawumumere nenva pipa kwala olinyini wakiso ovaki nalabye gundi ono eyaleeta ekiteso kyagundi yafuuka minisita local government naga majiriragamba sente zembadde mubyemmwe nti mugula twaketa gavument kebawe twaketa theyare quarreling over government money in wekiso not their money bwanika naye ayagala walaba wa system eyamba owa opposition neyamba nono universal education yani infact museveni yatta agi ya opposition to take power you cannot you cannot agitate for power when you are comfortable that's why abasajja bakugambye nti red paper bekubye bamasters bablokers abo bebakomplainingako bali bayomba nerepresentative yali ababogolera mugenda mwogerayogerera mutuwako kumwa tewali aina akawunti etaliko milioni za dola kikumi mutuwakekale yes. so understand these factors we are heading for chaos let us bet money kula elyo mtu wabulijo na yuma zemu wa maanyi ongainti kamilioni ah, kamilioni aina chaduka ate ne bwodduka ku nsi noddoka nti nkoyo ensi nolinnya ku kiswa waggulu oba ku nsi talina gyagenda kuddukira dolotiya dolotiya dolotiya mwagala dolotiya e mwagale n'ebigenderako mbabuulira wano buli muvubuka omunauganda gwe mulaba nga ayina ebiviiri atambula n'omuzungu abazungu badira enjagana bagiteeka mu nviiri zaabo abaana nebagitwale waabwe ne bagimeretinga nga bwe mbagamba nti yulokuifa was serious investigator in the uganda police how come that the disappearing of children the mothering of children corresponds with an upsage in construction building construction kale tunayongerako awo mwebale nnyo mwebalire ddala program bwetyo bwebadde